Salve para Oxalá, me dê a sua mão, me dê o seu amor. Eu quero te dar um aperto de mão. Oxalá nos guiou, Oxalá nos uniu, semeou o amor e a tristeza sumiu. Me dê a sua mão, me dê o seu amor. Eu quero te dar um aperto de mão. Oxalá nos guiou, Oxalá nos uniu, semeou o amor e a tristeza sumiu. Salve Oxalá!